таки вахта одидаву улам прост таки дастоша сумта таруска графтиша кади угуш бади мастит патиша увуш неки прасти мекна фаромушита нести гардилама кушам чака чока диди чака ҷо париди чампа чока дима хампа ҷо мекунам вода дил мефорам ки ҷо куна урата дил мефорам апинамушнеки Çiko kadın ki kandı kandı kandı değil şaraf Mafihon kadın ki dardı dardı dardı kam şafa Mani gotorum ki mi ya mi mi ya çan şafay Ne ki me foraş ki dardı değil ima fasona ka ugali yardona turana kota φάχνα τώρα τι mega mera me i to do mega mera mera dil sa dur ka я дига намешаву моҳоро агар хатома дастша рафти мана бо хубай дар дил пайно хунай ҳаргиз намехоҳам дона ки ӯ рабс медоштум накнакна чанқчуқар диди неки надошта сери ай майзо ташиди вата имрӯз меги ки мери мери майли бира биёҷота дилима дига надора парбута қайта дур мега мерам мерам дил шадур кад мера дил даму дил даму дил дода чӣ кор кадӣ ки мара мардумега беадаб ты чико карди меган мара у дыхтай ты рафт ты коре карди ки ту нести зада зарба и сах ма коре меканым ки на то не ди дару и бах ме барану пари чара ки ва хар зуру чара и моли дене сер шава си торе кучара фасон чай мара ки мехреш диот шава Um മെഗമേ രമേ മെഗമേ രമേ മെഗമേ രമേ ആയതൂ